Ya, selamat siang teman-teman. Uh, sekarang hari Jumat tanggal 9 April 2021 saya berada di Ulu Siau dan eh, kita akan jalan-jalan. Kita akan menuju ke Desa Karalong dan kesananya lagi Pantai Lanage kita pakai motor dari bahu di sini dan eh, kita akan melihat perkembangan eh, sampai saat ini bagaimana keadaan desa-desa yang akan kita lewati nanti oke teman-teman ikuti kita ya votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est torreros, et va s'entendre, pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats, le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'y spectator ed all a tete le spectator set o pel Apostrophe fracos apostrofe tu se capage ur se si scasa langrer car se le fete di courage se le fete di chandicare alors on garde Alo, alo, alo. Torreador, on gode, Torreador, Torreador. Et soldier bien, oui, soldier combattant, que l'amour, l'amour coup, on fait silence, on fait silence, à quoi se passe t Selasson, vide Chris le torro se lanza un bambi sa il se il entre frappe, en entre non en pique d'or. Ah, bravo, Toro! Ossisum offrescil crie Set on te medro Allo, on god Allo, allo Ator, reador, on l'amor, l'amor tato, Toreador, ador,